Hello，我是学温，我喜欢收藏瓷器。那为什么有些瓷器可以那么、那么贵呢？让我们一探究。我的收藏大多以西方、欧洲的为主，所以我们就先从欧洲的瓷器开始讲起吧。 中国是第一个生产瓷器的地方，它在七八世纪的时候，早就已经把瓷器发展得淋漓尽致了。那么欧洲是什么时候开始的呢？大概晚了一千年吧。欧洲当时的瓷器是从十七世纪的时候，东西方两边贸易的交流量开始扩增，荷兰的东印度公司把很多中国的瓷器。 带到欧洲，那么当时很多欧洲的贵族使用东西都还是那种陶瓷的，所以当时他们看到了细致无比的中国瓷器后，每个都高。这是什么？那么后来因为中国的瓷器在欧洲大家都想要，每个都在抢，所以变得非常的昂贵。因此很多国家他们就希望能够自己发展出瓷器，属于自己国家的白色。 金子，金子，白色金子。他的故事就要从一个炼金术师开始说起喽。当时有一个炼金术师，他叫做名字好长，我看一下，啊 j o h a n n f r i e d r i c h b u d g e r 他的名字太长了，所以我们就叫他炼金哥吧。啊，对不起，德文老师。炼金哥当时跟波兰的国王奥古斯都二世，二世。 说，老子可以炼金，把垃圾变黄金，帅吧？奥古斯都二世听到他这样讲，高兴的不得了，马上给他最高等的对待，把他关起来。他把他关起来，要他不断的去研究，生产黄金，给波兰的国王用，给波兰的贵族用。那想当然，因为他是声称。 宣称嘛，其实他根本没办法，所以当时他就在房间工作室浪费时间，什么事都没办法做。那么后来有一位数学家叫做埃多哪里过来？提米诺纳梅沃。我们那位五分五分叫做埃恩弗里德·沃尔特。埃恩弗里德· e 尔 f r 希 e 埃恩弗里德·沃尔特· Schoenhaus。看完是不要继续念德文吧，所以我们就叫他数学家吧。数学家他其实自己就在研究玻璃，还有那个最神秘的瓷器。那么他觉得，哎，这个炼金哥好像可以帮我，他就以监督他的名义去认识他，去跟他靠近。我说，他和你做朋友，然后慢慢研究你，接近你，最后把你的底摸得清清楚楚。那么最后他也成功的把 炼金哥往他自己的目标拉了过去，就是制造出瓷器。他们最后最后真的终于成功制造了瓷器。那么很不幸的是，数学家在他们成功之后没多久，他就先驾鹤西归。所以后来这一份的秘方当然落到了炼金哥的手里。那么后来炼金哥就拿着这张秘方，很开心的跑到国王那边跟他说：“哎。” 老子现在可以制造瓷器，老子现在可以生产哦。国王听了很开心，哦，Great job！他就在麦森山丘上面的亚伯特堡 a l b e h t s b u r g 上面帮他盖了一个瓷器工坊，让他们开始生产属于他们自己的瓷器。那么，瓷器的神秘配方到底是什么呢？为什么他们以前的欧洲都做不出来？因为瓷器需要很特别的原料。 叫做高岭土、长石、石英，还有一些其他细微的原料，让它们高温之下能够玻璃化，变成硬度极高的瓷器。那么，究竟出产第一件瓷器的欧洲工厂是什么呢？也就是，也就是，也就是我刚刚提到的，也就是亚伯特堡的所在地——麦森这个地方的工厂，也就是现在世界鼎鼎有名的。 好了，今天第一部的影片就先简单的介绍欧洲瓷器的来源，还有它的一些小故事。我们下次见喽！